こんにちは、粟田洋介です。今日は座って描くか立って描くか、そして狭い部屋で大きい絵を描くということと、イーゼルの代わりになるものというお話をしたいと思います。立って絵を描く、それとも座って絵を描くってことをたまに人から聞かれます。 まあその時によってとか、まあ私の場合は立って書いた方が書きやすければ立って書くし、座った方が書きやすければ座って書く。疲れたら座るとかってそんな感じですね。まあ私の場合ですけど、子供の時から画家って言えば、なんかイーゼルの前に立ってとか、なんか高いスツールに座って、なんか絵を描いてる姿を想像しますね。なんかベレー帽とかかぶって、 まあそういうイメージって人によって違うと思うんですけど、まあそういうのはイメージに過ぎないと思います。で、これまで何年もたくさん絵を描いてきて思うことは、まあ自分が描きやすいように、その状況に応じて立ったり座ったり、机の上で描いたり、イーゼルで描いたりすればいいんだと思います。YouTube 動画では私は椅子に座って机の上で絵を描いています。その方が撮影しやすいんですよね。 イーゼルだと自分自身の体が邪魔になって、まあ、こっちからとかこっちからとか斜めからしか撮ることができません映像が斜めになっちゃうんですよねなので机の上だとあ真上からっていうのはちょっと難しいですけど斜め上から撮ることができるのでまあ正面に近い状態で動画を作ることができるので私は机の上で描いていますで立って描くとか座って描くってことなんですけど座って机の上で絵を描いてるとこのぐらい小さい絵だと全体が見えるんですけどこのぐらいの大きさになると 座って机の上からって感じですと、まあ、このぐらいの距離ができてちょっとこの角度をちょっと、まあ、こういう風に起こすなり、まあ、ちょっと立って距離を空けて全体を見るような感じの方が書きやすいですねなのでこれよりもちょっと大きいこのぐらいの大きさになっちゃうと、まあ、全体見えますけど、まあ、これが縦だった場合は立って全体見るぐらいの感じになるんじゃないかなと思います でこのぐらいの大きさになっちゃうとちょっと立たないと描けないですね横だったとしてもちょっとやっぱ立たないとちょっと見えないしこの大きさになるとやっぱイーゼルですねこの上から下に絵を描くときは、まあ、座ったり立ったりするんですけど、まあ、机の上に置いとくと立ったところで こんなぐらいにしかならないんですけど床に置けばもうちょっと高いところから見下ろすことができるんで全体がもうちょっと見えますよねまあ最近あんまり大きい絵描かないんですけどまあ大きい絵を下に置いて描く場合は床の上に置いて立って全体を見てしゃがんで絵を描いて <laughs> でまた立ったり座ったり立ったり座ったりしながら描くことになりますではイーゼルで描くときですねこのぐらいの絵だったら私だったらこの大きさだったらイーゼルに描きたい大きさですこのぐらいの大きさだったら なんか座ったまま全体結構見れるんでこういう風に座って描いちゃうと思うんですけどまあ全体見えないようだったらこういうふうにちょっと、まあ、全体が見えるまで後ろに下がってでうんで見てそんでまた戻ってで描くみたいな感じですかね。 まあさっきも言ったんですけど私あんまり大きい絵って最近描かないんですけど昔すごい大きい絵を描いた時に部屋の端から端まで下がっても全体が見えなかったので外に出て窓から部屋の中にある絵を見てそれで全体チェックしてまた家の中に入ってで描き足してでまた外に出て で中に入って外に背て <laughs> 中に入ってっていうことを繰り返して絵を描いたこともあります広くないところですごい大きい絵を描くときは全体を見るために鏡を使う人がいるってアーティストの友達に聞いたことがあります、まあ、鏡で見ればこっちに鏡があったら2倍の距離になりますから2倍の距離離れたことになりますねもう1枚こっちに鏡があればこっちとこっちで写してもっと遠くから見たような感じで全体を見ることができるので鏡を使うという方法もあります 私の場合は立って書くとか座って書くっていう理由は作品の全体を見るために距離を空けるために立って書いたりしますまあずっと立ってたり座ってたり疲れるんでまあ立ったり座ったりってそういう理由もあったりしますあとは机で書くとずっと下向いて書くことになるんでイーゼルだとこういう感じで書けるのでそういう違いもあると思いますあとはライブペインティングとかの時にその書いてる作品がこうやってポンと置いてあると見づらいけど こういう風になったら見やすいから壁にこうやってかけて書くとかまあ大体イーゼルで書くことが多いですあでも机のいいのがこ手を机の上にこうやって置いて書くと楽ですだけどこういう風に書いていくと結構肩が疲れてきます でなんか昔の有名な作品だと思うんですけどイーゼルに向かって普通に座って絵を描いてるアーティストがなんかこういうスティックをこうやってここにクッションついてるんですけどこういう感じで <laughs> 描いてるなんか絵があってあこれ頭のいいアイデアだなと私思ったんですけどこうやると肩も疲れないし手も安定するんで描きやすいんじゃないかなって思います多分これでずっとやってたらここが痛くなっちゃうと思うんでもうちょっと広い面積で ちょっとクッションなんかついてるといいかもしれないですねで私の後ろにこのある壁なんですけどこれパネルで昔ブースイベントとか出てる時に使ってたパネルですなんかねイベントがない時は昔これをイーゼル代わりにしてて板のところにネジを2本こうやって入れてそこにキャンバスをかけて絵を描くっていう感じで やっていましたこの何も書いてないキャンバスをいくつかこうやって貼ってでこっち書いてでこっち書いて <laughs> こっち書いてって同時にできたんで結構それ便利ですで E ゼルを持ってない人がこの角度で絵を描きたい場合は壁にキャンバスをかけて絵を描けばいいと思いますまあ壁を汚しちゃうとかそういう心配がありますよねしたら何でもいいけどシートを用意してゴミ袋でもいいですこうやってピンで 止めますそれで2つあるといいんですけどこんな感じでピンを2つ刺しますピンを2つ刺すんですねこれキャンバスの枠なんですけどキャンバスをこうやってかけてそれで絵を描けば壁は汚れないしこの角度で描くことができます借りてるお家で壁に穴を開けたくないっていうのをよく聞くんですけど、まあ、ピンの穴なんで後で穴埋めすれば問題ないと思います もしも借りてるお家でピンの穴すら開けられないという場合はなんかパネルとかベニヤ板かなんかそれをポンって立てかけてそれでピンなりネジなりでこんな感じで留めて好きな高さにこうやって穴開けてでこういう感じでキャンバスかけて描くってい まあ簡単ですよねそういう風にすることができますこれ結構分厚いベニヤ板で私は絵の具をぶら下げるのに使ってるんですけどさっき言ったイーゼルの代わりにこういうのもなると思いますでちょっと高さが欲しかったらもしくはこういう椅子をこういう風に置いてそれで椅子の上にこのキャンバスを置いてで立てかけてそれで書くっていうやり方も